مثل بال 2018 في معركة جدية بشوف علي بال 2018 كان فيها المعارضة تربح مقعد لو توحدت اليوم في لائحة معارضة شبه مكتملة واسمها توحدنا للتغيير سألنا مرشحين من اللائحة عن أمالهم بالخرق تقديري نحن عم نشوف انه عندنا طاقه نجيب مقعدين يلي هو بيوازي كل الكتل النيابيه الاساسيه يلي عم تقدر تنافس بالمنطقه اذا كان في موجه آه، مهمه للتغيير آه، ما ما بتعرف ما بتعد بتعد اثنين ثلاثة أربعة هيدي موجة هيدي حالة انقلابية عقابية الناس بتقررها بال 2018 كان مارك داو على لائحة مدنية يلي بوقتها نزلت لحالها بسبب خلافات سياسية وجابت حوالي 3000 صوت مارك مرشح مع حزب تقدم عن المقعد الدرزي بعلي شو تغير اليوم لتوحدتوا؟ 17 تشرين هي الشيء الاساسي اللي تغير، اليوم الواقع المرير عند الشعب اللبناني بيجبرنا كلياتنا انه نحط اولويه المصلحه العامه بالرغم من بعض الاختلافات السياسيه اللي عندنا اياهم، لانه المنظومه بوجنا ابدا مش مختلفه، تاركين مقاعد لبعض بعلي ومتفقين كلهم مع بعض بصيدا جزين بجنوب وبكل المناطق. حليمة كعكور مرشحة حزب لنا ونازلة لأول مرة على مقعد سنة بالشوف وهو واحد من المقاعد المرجحين للخرق شفنا تعدد بالآراء والخلفيات السياسية ضمن أعضاء اللايحة كيف رح تقنعوا الناخبين تختاروا حدنا للتغيير رغم هيدا الشيء؟ من اول يوم بالثوره وكان في اختلافات وكان في تنوع بالرؤيه السياسيه، الاقتصاديه والاجتماعيه حتى. ولكن اللي عملناه كان ضروره، ضروره انه نحن ندير، نعرف نتعلم ندير هيدا الاختلاف وهيدا اللي عملناه. في اختلافات ايه بنحترمها ولكن بدنا نوصل لبيان مشترك. جابت غدا عيد اعلى نسبه اصوات تفضيليه بالمعارضه بال 2018. سألناها هي ومارك شو طرحهم للناخبين علما انه جمهور الاحزاب بعده كبير بهالدائره الناخبين بشوف مثل بكل لبنان بدهم دولة مفهوم الدولة الخالية من السلاح الخالية من الفساد مشروع الدولة اللي بتعطي حقوق المواطن الدولة المدنية العلمانية الحديثة اللي بتطلعنا من الحالة الطائفية وإلغاء هذا النظام الطائفي البشع إذا اليوم ما وزننا ما بين قوى جديدة والقوى التقليدية رايحين نحن على عفو عام كامل عن كل الجرائم اللي صارت الماليه واربع اب عم نجي نقول لهم نحن بحاجه يكون عندنا قوى جديده هدفها الاساسي المحاسبه بال 2018 حضرتك جبت 2000 صوت تفضيلي شو التكتيك المعتمد لكسب اصوات لما انتخبوك وقتها عولت على انه اصواتي من كل الطوائف وهيدا الشيء عزز كثير ايماني بالاصوات التغييريه لاني انا اخذت اكثر من 800 و1000 صوت من غير طائفتي مثل بغير دواير غياب تيار المستقبل بيسمح لاستقطاب ناخبين عم يفتشوا على بديل نحن بس نوصل نحن نشتغل للكل بدون تمييز لاي فرد so تفضلوا تعوا تعوا ما تخافوا منا نحن منا ما بنخوف بالعكس ولما يكون كل لبنان بخير كل طائفه هي بخير وكل شخص هو بخير مش بس بتشوف فيها المعارضه تنافس بعليه كمان في معركه لكسر احتكار التمثيل الدرزي كيف فيك تجيب اصوات تفضيليه اكثر من طلال الارسلان بمرحلتين أول مرحلة مراكمة العمل يلي عنا إياه من سنوات فصار في قاعدة وتواصل حقيقي مع الناس هيدي بتعطينا أول انطلاقات ثانيا هي لائحة عاطية ثقة كفريق عمل وقادرة تشتغل مع بعض فعمل جو بالمنطقة تغيير حقيقي ثالثا القواعد الحزبية يلي عم تنفك عن أحزابها كلياتها عم تفتش عن بديل حقيقي تقدر توثق فيه وهذا اللي نحن عم نحكي معه